bozorda buzilib qoldi aravam nima qilish bilmay o'yga qolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa baloviga ketib qolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa baloviga ketib qolaman va yomon bo'laman yomon bo'laman g'ashim kelsa baloviga ketib qolaman yomon bo'laman va yomon bo'laman Машинке сабалык болду экен кетип каларман давай чачанник o'ladimi ketdik demay ma'lum bo'lgan mayli o'sha qo'l bitmagan uy ham senniki mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham senniki lekin xotinjon qalmoqlar menniki yomon bolaman yomon bolaman Qashib kelsa hali oviga ketib qolaman yomon bolaman yomon bolaman Qashib kelsa hali oviga ketib qolaman Te estarima Kaliforniya ishlaydi Kimga hayotda yo'q, kimga nid yo'q, kimga kerak bo'lsa yashasin hayot. Qancha uchar o'sha samolyot men baribir Malagoga ketib qolaman. Qachon uchar o'sha samolyot men baribir Malagoga ketib qolaman. Voy ko'rni qurtni ham topolaman yolg'on bolaman yomon bolaman g'ashim kelsa baloga ketib qolaman bozor dam olgani bormoqchi bo'ldim yig'ishtirib qo'ydim qalmoqlarimni dam olganim bemalol o'zim bormay deb ham yig'ishtirib oldim e o'rtoqlarimni yomon bolaman yomon bolaman g'ashim kesib alovga ketib qolaman yomon bolaman voy yomon bolaman g'ashim kesib alovga ketib qolaman Ovchilarga salom, ovchilar.